किसी को दुख क्या है तो जब हमारे बच्चे में किसी का दुख आता है वो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे बच्चे की फसल होता है काम बन जाए नौकरी में और पढ़ाई में सब हमारे भगवान कृपा करेंगे बड़े लोग यही कह देते हैं कि आजकल के बच्चों को नींद नहीं होती कि विश्वास नहीं होता कि ऐसा काम हमारा बन जाए जो जीवन हर घड़ी में मुस्कराना सीख ले उसे परमात्मा उसी का नाम परमात्मा है जब हमारी आंतरिक प्रसन्नता विस्फोट का बाहर निकलने लगती है तभी हम हंसने लगते हैं हंसने की प्रक्रिया दो तरह से शुरू होती है पहला हमारा अंतर में प्रसन्न हो जाए दूसरा आनंद की लहरें हो जाए और उसमें लहरें उठने लगे इस प्रकार की स्थिति में कलाओं के द्वारा तो मूल हम मस्तिष्क को कोशिकाएँ सक्रिय की जाती है उनका प्रक्रिया भी भीड़ निकट के स्तर एक ही गेंद पर पढ़ने लगते हैं गेंद पर समाज पर पड़ने हंसते और रोते आँखों में आंसू बनने लगते आंसू में पानी हंसते हंसते भी आ जाते हैं लेकिन रोते समय भी आना है हंसने भी दूसरी प्रक्रिया पेट के अंदर से शुरू होती है भीतर मन प्रसन्नता का मन होता है हलचल मचती है वो खुद ही प्रसन्नता दिखाए कभी किसी के हाथ हिलने कभी किसी के पैर कभी किसी की आंखें चलने लगती हैं ये प्रसन्नता का मुख्य चिन्ह है पेट के अंदर जो रक्त का संचार तेजी से होने लगता है वही सक्रिय होता है इसलिए जितनी अंदर से नाड़ियाँ शिथिल बनी रहती हैं उतनी ही सक्रिय हो जाती हैं इसलिए मुस्कराना खुश रहना हंसना केवल में उसको एक ही वरदान स्वर्ण मिला हुआ है लेकिन इसको भी हम इंसान मनुष्य गमा देता है परमात्मा कहता है खुश रहो अच्छे रहो लेकिन नाचते काटते उड़ते बैठते चलते फिरते प्रभु का नाम लेते रहो ऐसा करने से भक्ति का ईश्वर की प्राप्ति से प्राप्ति होगी माँ प्रभु ने कोई भी साधना नहीं की थी नैतवत तो नाचते हुए परमात्मा को हंसते हुए प्रवेश द्वार करते हुए कहते थे कहते कि जब कोई भक्त परमात्मा के समक्ष अपनी मनोविकार त्याग करके अपने आत्मा परमात्मा के सामने कर लेता है वही योग है इस प्रकार से हमारे मस्ती को मुस्कराना चाहिए हंसना चाहिए और दूसरों को मुस्कराते हुए नहीं तो यही हमारा खुशी का मोल होता है यही हमारा खुशी का इस तरह से हम दूसरों को खुशी रखें अपने को खुशी इसका महत्व जाने इस प्रकार से बोलो ये हमारा खुशी कमेंट और अपना पसंद के लाइक करें